تمرین انگشتگذاری روی های سوم و چهارم البته منظور سیم هنگام بند در تار هست دو سیم آخر این دوتا با هم دیگه چون نواخته میشن سیم هنگام و سیم بم سیم بم بیشتر صداش غالب هست به خاطر همین صدای بم رو برای اون در نظر میگیریم برای نوشتن باید برای نوت دو چهار تا خط زیر اون چهار تا بیزی نوت رو قرار بدیم که دو برای ر چهار تا خط روی خط چهارم برای می سه تا خط زیر خط سوم برای فا سه تا خط روی خط سوم اما برای شروع نشدن صفحه در این تمرین با علامت هشت زیر نوت ها استفاده شده یعنی مثل سیم اول نوشته شده اما وقتی هشت نوشته میشه یعنی هشت نوت بیایم عقبتر اجرا کنیم یا یک اکتاو بمتر اجرا کنیم اگر این هشت بالای نوت قرار میگرفت ما یک اکتاو زیرتر اجرا میکنیم یعنی در این قسمت برای انگوش گذاری در سیم بند بالای اعداد پرانتز می نویسیم دو دو دو با سرعت 60 اجرا میکنیم va a pasar un